Salutare lumea, eu sunt Mircea Versol împreună cu Sniper Headshot și astăzi filmăm o serie de Sorcai Block. Sorcai Block? Sorcai Block. This is just for pros, so not for you. Da, Da, de ce le dai pe toate pe jos și faci acolo o gaură enormă? O să vezi. Noi am început puțin mai devreme. De fapt, n-am început puțin mai devreme. Filmarea am făcut-o de la început, dar uh, datorită unor probleme tehnice <coughs> a ca sniper. <coughs> Um, da, și acum... Bă, iar este că tu știam că ai probleme cu inima, dar nici chiar așa. Nu cu plămâni. Da, mă rog, și, și cu inima, și cu inima, poate fac și eu niște subscriberi în plus sănătate. Poate ne dau subscribe babele de la zil. Să zic că aveți și noi aceleași probleme ca voi. Yeah, yeah, o să fie așa de mândre. O să fie atât de mândre. Și acum că mi dau seama decât asta și cu asta o să uh, Dă și mie două bucăți de de cum îi spune, de cabă. De cabă? 3, 3. seeds, un mushroom, un mushroom de la Nu am și zic pumpkin seed-ul. Sugar. Hmm. Sugar. Avem și cactus. Uh -huh, uh -huh. Insula asta din față e cea mai aproape. Mergem la ea? Nu poți. De ce? Înțelege copilul că nu se, nu se poate să spargi. Am dat de bedrock. Bun, da. Așa. Goi, de ce ai sărit asta? N-am sărit, mă. Pe nimic, pe nimic. Tu n-ai face asta niciodată, nu? Au, și dacă rămânem fără, lemn? O să crească un copacel. Ah, când, ne, când o să crească? Cine sunt la... Aoleo, cineva sunt la ușă. A, da, bine m-am uitat, sendul nu poate să stea în aer, bine mă. Uite așa se pierde și o bucată de sand și am nevoie de cactus. Nu știu pentru ce, dar eu tot am. eu acum. Dacă te ca și tu ce e, Da! Ce? Aha. Ce? Ce? Ce? Nu da, mi-e foame. Ah, ai sicur să mor tu. Mircea! Da? Două bucățică de cabal. Mulțumesc. Băi, vezi că iarăși s-a pe tine, că stai perfect și am și locată. Nu. Mulți am. Nu. Ce faci, băi? Ce faci, băi, șegule, iarăși ai sărit? Nu prost ești! Ce faci, bă, acolo? Băiatul iarăși se carcă. Băiatul iarăși se cacă în uzină. Lăsa unde cactusul. Ce prost sunt. Doamne, ce probabil că e puțin AFK, e... Da, e... E om important, știi? Și de aia era AFK. Nu, firați iar colțul vieții. Clar. Să nu-mi zici că nici aici nu se poate, e asta. Nici nu mă ne. mir. Punem altfel. Spargem bucata asta. Care luăm noi. Ce te-a rugat bunia să aspir. și ai spus că aspir. De ce ești așa? Dar nu frumos. Dar nu mi-a mai zis azi. azi nu mi-a mai zis. Să, nu vrei să mănânci? Nu. Este salata de te bună, a făcut bunii, dar bănuiesc că ai mâncat. Da. Bine. Tu vrei să știi că e acolo, nu-ți mai aduce nimeni. Păcat. De ce? Ești prost. Oh, da, să vedem. Da, Da? Ce faci? Nu. da, da, Dacă tu ești bine, înseamnă că eu nu fac bine. Așa că te rog eu frumos să nu faci bine. da, da, da, da, Ia, mănâncă. Sunt cu da, uite, gustă da, mm. Hai, gustă! Да, я и собственно. Что дракон посреди Mircea, Da? cât cabăr ai? 23. Poți să ne dai pe toți, te rog? Pe toate, toate, toate bucațele de capăt. Pe toate, pe toate. toate, toate Bine, mă, că copilul trebuie să-mi le arunc. Te obișnui cu lolul deja, băi. Uh -huh. Noi și bronzul. Sunt râs uh, la apucat să batre? <laughs> Uite, te-am citit mesaj acum că mi-am lăsat telefonul la Mircea, știi? Da, fata, știi? Eu, eu mai vorbesc cu tine mai că de câte ori te sun, nu răspunzi. Da, fata. Ce dracu. Vor să te țigani, eu nu mai sunt. Ești în camera mea că primești. Că mi-l vezi. Opa. <laughs> Uite, <laughs> copacul ăsta nu mai crește, e asta. You know what? You know what? You know what? Uh-huh, uh-huh. Vine cu acasă, vine cu acasă, vine cu acasă. Și pe voi de deft idiot. Hop, hai, poate nu casă, poate nu casă. Bine, mai căsută. Chiki chiki tan, chiki. Bine, mă, că iau doar remove exact când am spart o dată. Uite, de dracu. Ce fi interesant să văd oamenii când sparge un, om cabăr, uh, <laughs> așa, reluare, reluare, reluare, în 60 FPS. Geta, geta, geta, geta! Zaceți printr-un fiș pe stradă. Sprijinită în coate. Eu mă salut Sergiu. Și mai mult nu zicem că ne cheamă FBI-ul. Ce? Mai mult nu zicem că ne cheamă FBI-ul, că e căutat asta. Uh -huh. Vrei să sparg eu? Ce? Da. Ia. Sunt și mici de sărani. Ce am pus acolo? Poate că dea am lagă. Vrei și te înjuram. Vezi chiar și l ai luat. Nu l am luat. Nu l ai luat? A, ba nu. Uite, uite, uite, uite, l am luat. Uite, ne-am lăsat. de acolo. Știu, facem așa bungee jumping. Și ce-mi dai dacă eu pot să ciordez de la ăla de pe insulă? De, de pe insulă. De pe insula nu știu ce să-ți dau. Nu știu, rog pe sota să-ți dea lama. Nu, știu. Ceva mai scump. Bine, atunci îl rog pe Andrei. Ceva mai scump. A, și dacă mă în ciordel, ce-mi dai? Păi pe tine oricum te cheamă Jordan, nu mai trebuie să la nimic. de închisoare. <laughs> pe puțin. Mm -hmm. Pe mult, pe viață. Mă, ce dracu. Direct executat. Da. Exact așa cum îl bagă măsa pe Andrei în... Băi, tu ce faci, băi? Încerci ce de la ala? Băi, Jordan, vrei să slap iară sub tine? Bă, nu mai săpa. <laughs> Preto Nova tá falando vocês tá. Tava as outras. Uhum. E preto é dá? Dá. Ficava lá e lá. não me Păi, uh... Du-te, mă, mai am nevoie de trei bucăți de cabel. Bine, mă, bine. Da. Oho! O cu copaco, la la la la. Pikachu. La la la, papari, tarata. Sparge frunzele, se cadă să tingi. Mor! Măi, a meu! Măi! Măi! L-ai mâncat? mă A căzut deja un Sage Plin. Sage Plin? Mhm. Am găsit și un măr. Mănânc, mănânc, mănânc, mănânc, mănânc, mănânc. Gata. De ce? Ți răfăm? Da, mai aveam decât 3 la hangar. Ieșește și intră din nou, ca să economisezi stare. Sau murei și din nou. Îl plantează sleeping-ul, că mie nu mi-a picat niciunul. Deci păi simțesc. Dacă e, cădeam acum cu el. se pentru cu te înjuram de mamă. Vrei să vezi cum se duce asta asta? Ce? Asta asta, vrei să vezi cum se duce? De ce? Nu, vrei să vezi? Te întreb. Nu. Bine, stai să mă duc să văd dacă există shop, s-ar putea să existe. Mane, poți? jako ten support. Wiesz. Starszy, to nawet no, i... Ma sytuację, co go łeb. Czagaj, czagaj, czagaj. Use land shop, yes, the manager. Use land stars only for lock, lock top part shop. Board workshop. Este, este, existe shop. Este, 4 segundos, Shop upstairs. Ehe, norocul meu, am găsit un rotom flash. LOL. não, te și tu! Tu știi de ce au voie? Donatori. Morte, loro. Se botar puxa esse maluco. Ah, não mexe. Ah. Se putesse comprar esse plingo. Dá com fogo bani. Isto. egg, change me. Pig egg, sand, grass, diamond, iron, lava, water. putem să vindem itemuri. Din asta de... de... de... de... de... de... de. Asta. Asta. Excel are ea. Gata. Și putem vinde melon block. Ups. cobblestone. Nu merge. Hop, si te bași cacul, si bau, bau. Mergem acasă? Da, ha, lăsăm. Hopul n-a mai crescut? Mircea. Mm? Unde ai pus melon sidul? Ce melon sid? Unde l-ai pus? Mm. Aveam plantat melon, unde l-ai pus? N-am făcut nimic cu el. Unde l pus? În cur l-am pus, n-am niciun melon seed. Păi atunci adică noi nu mai avem mâncare. Nu, foarte. A, da, ai reușit să sar pe el, am uitat. Hmm? Ai reușit să sar pe el și nu ți mai dă înapoi. Yeah! Mișto. Bă, tu... Ești idiot! Ja. Lidzie Minecraft. Ta osoba tak jest wyśliła. eu to jakaś pojawia mi to podsunie na tym. Podsunie? Mhm. Er mm A, wiem rotam proszę. Mmm. Nie pokazałam sobie, nie wiem. não Nie wiem kiedy sobie było. A, oh, bine, hai. Asta a fost tot pentru episodul ăsta. La revedere!